Друзья, всем привет! Убрали дві тушки, ну, двох штук. Андрюха недавно поїхав, Андрей робив усе, видео ми не знімали. І зараз будемо нарізати сало. І також хочу сразу всіх нас, хто э, з України, українців, поздравити із э, вступленням, ну не вступлення в Євросоюз, а кандидати в Євросоюз, а слідуще буде вже вступлення. Так що оце вже сало європейське і м'ясо. Ми потихоньку-потихоньку йдемо в Європу. Тому я сьогодні утром побачив Борю. Кажу, Боря, ти не Боря тепер, а Борис Джонсон, а Аськи, кажу, ти не Аська, а Ангела Меркель. Поміняв їм імена, тому у нас все тепер почти по-європейськи. <laughs> Не треба це, так? В <laughs> нас все по-європейськи. Коротше, що ми будемо? У... Давай покажемо вік соли м'яси. Це виходить 4 задочка, 8 э, галяшок, отбивна, 4 ошейка, 4 половини і 4 лопатки. Ну і сало виходить. Таке є тонке, є таке більш-менш. Ну, кості, ребра. Коротше, отак. Тут дуже дуже удобно все, акуратно, все чисто, все хорошо. І також, друзі, от у мене е, мій ножик і мій мусат. Мусат теж Трамантіно. Кстати, есть 5 ножей на продажу, 5 штук. И есть 4 мусата на продажу. Мусати теж трамантіновські. І ножи трамантіновські, хто не знає. Е, нож так і є, 580 гривень. Мусат 400 гривень. Кому треба, обращайтесь в налічі. Ну, небагато, але ну, є. Це мусати, в мене вони ще були до війни. І часть ми вже продали місті з ножами. А це я вставляв собі, ну зрозумів, що мені багато. 5 мусатів, у мене ще один там в кабінеті, 6 мусатів. Тому ці я продам 4 штуки і ці 5 ножей теж продаються. Кому треба, обращайтесь. Вони є. Телефон під відео і закріплю в коментарях, куди дзвонити насчет ножа і мусата. Все не сказав, все сказав. Ну а тепер нарізка. Мусат по-любому треба, тому що без мусата, е, от я цим ножом вже розчекрижив, це лічно я 11 туш. Ну і, понятно, багато сала так понарізав. І я вам скажу, під, підводить треба. Коли колину треба трошки підвести, не дуже спіша, потихеньку, там, як хто як уміє, а воно рука потім набивається, набивається і таким образом і все. Поэтому, хто буде брати нож, рекомендую брати і мусат. Ну не так їх і багато, поэтому зразу дзвоніть, заказуйте. І оплата наперед. Предупреждаю, зразу, щоб не удивлялися, що кидав лохотрон, заплатили, ми вам відправили. Скільки перед цим відправляли, ніхто не жалувався. Тому не переживайте. Починаємо, да? Починаємо нарізати. Опа. Так, ну спочатку давай таке без... Е, Ножик, звісно, я сам, якщо чесно, не нарадуюсь. Ось, легенько береш. Раз. Отак. Я як спину в другий, в другий ящик, а сюди таке лопатки задки. Что так лучше? И, кстати, цены. Цены на живый вес. Я не знаю по областям як. Но ну, у нас вроде бы 60-65. Но вчора я балакав со знакомым із Сумської області знайомий, казав, що вже 70 гривень живий вес. Почому у вас європейський живий вес зараз? І вроді би прогнозують 80-85 живий вес. Поэтому понаписуйте. І також ціни е, ми то продаємо ще по старим ценам, а взагалі ціни вже на м'ясо взагалі другі. Получається а ошибок 200, вырезка 180, ну а обичне м'ясо з гадки лопатки 165. Це реальні ціни, ті, що в нас навіть зараз по магазину. А ми ще так по-старому, оце партію робимо по-старому, а там потім, коли будемо різати, бо ми плануємо зараз поки не різати, дамо ще хай підростати, Потому що йдуть хорошо, набирають вес. Не будемо спішити, ну торопити события. Ну так вирішили. Таке сало 100. Отаке сало, ну це по новим ценам. Е, ті, що зараз вже в магазині, по 100 гривень, бікон 150. От і думайте, і гадайте. Поэтому такі ціни. Ну я думаю, такі ціни давно вже в Києві там этот в таких областях в Київської області, бо мені давно писали, що по 200 гривень. Ну, оце дошло й до нас. А живий вес, ну понаписуйте, в кого який живий вес. Бо я думаю, що живий вес, якщо так буде продовжатися, то до 100 гривень дойде. Ну, Андрій каже, я питав, він каже, навряд ли до 100 гривень, а в районі 70-80 може бути. старий. А, ну давай сюда. Тут дуже удобно, комфортно. Все зробили, все чики-піки. Так, далі поїхали. Спина. От бачите, яка спина. А? Е? А ти думаєш длинні будуть так? Кирпичиком отак складаємо. І ось, а, це з двох якраз спина. Може так не треба, бо Ластівки, ластівки, ластівки. Хтось скаже, а що тут такого, що ми в Європу? Та це не що тут такого, це серйозні діла. Це це історичне событие, я вам так скажу. І навіть для самих ютуберів це теж дуже ну, якби, хороша новость. Об'ясню чого, хто ще не розуміє, хто на ютубі недовго. Чим хорошо для самого Ютуба, от для нас, во-первых, блогери українські вони будуть вже ну, со временем, не зразу в Європі. У нас буде, е, хто заробляє на Ютубі якісь там гроші, буде е, європейські ціни на рекламу, на все. Тобто буде намного вигодні, хто, ну це хто заробляє такі професіональні ютубери, не такі, як я, тяп а такі, що соображають усе. Стоїмость реклами на Ютубі буде дороже. І то і сплатитимуть ютуберам теж більше. Поэтому це тільки що Ютуб. А так, понятно, що багато таких государственних діл, ну, в яких я, грубо говоря, нічого не соображаю, но теж, ну, теж приємна новость і все хорошо. красиве біля шиї. Ой, ну да, біля щоковина, типа. Таке щось. Отак. Ну, так що ножі кому треба, беріть, тому що їх осталось не, небагато. Вони в нас і були ці ножі, просто що ну, вирішили їх продати. в наліччі є. Це до грудинки кинемо. Так. Далі, далі, далі. Далі, ще, ще, ще. Почерьовок. От саме хуже раніше було для мене це е, нарізати почерьовок. Зараз я просто радуюсь. Ріжу і і радуюсь. А так десь, да? Потоньше. Ось. Без всяких там напряжень. Ось, дивіться, як черевок нарізається. Без зусиль, без яких либо Просто. оце край так. Опа, бачите. І все, і тепер складаємо сюди. Отак. Чик. Чик. Так що отакі в нас новості насчет Європи. І також хто дивиться канал з других стран, ви вже дивитесь європейський канал. Ну почти європейський. Да, дожди сьогодні у нас І далі складаємо то телефон позвонив, прийшлося отлучитися на пару минут. Та давай їх сюди оці два. Тоже. Вони такі, це у нас спецклієнт забирає оці крайки любить такі на запікання, запікає. Я положу їх сюди, а ти знатимеш, ага, що вони тут. Отак. Бачите, яка красотища. Все, чики-піки, ну взагалі, сало просто, якщо чесно, просто сказка. І воно ж полезно. Європейське сало саме полезне європейсько-українське. А взагалі я вам скажу прекрасно, коли живеш в хорошій країні. Я і так ніколи не жалувався і повода не бачу жалуватися, що щось не так, чи щось не подобається. Я завжди всім довольний. Я не не виню нікого, що там в мене щось не виходить, я там гоню от таке государство пересеки. Я завжди виню себе. Якщо в мене що не вийшло, от я там тормознув, там не те зробив, там не те. Тобто я не шукаю крайніх. Я, якщо одне не вийшло, починаю друге. І рано чи поздно десь та й вийде. Вон жінка в мене свідетель Віка. Правильно Вік? Ну, вона кивнула, просто ви не бачите. І кстати, насчет моєї жени покажи е, жінку не стісняйся там, не этот, не бійся. Я не боюсь показати їй. Я їй тисячу раз казав, давайте я покажу. Вона каже, зачем воно мені треба, я що, ютубер якийсь. Каже, не хочу я, щоб мене хтось либо обсуждав там, або критикував, або там писав свої коментарі. Насчет мене. Ну не хоче вона та й все, ну що. Вона не блогер, каже, да, я не хочу. Та й все. Це мені по барабану, що там за мене кажуть, е, хто там що каже, воно ж всі то разні. Це не треба. так. Мені все одно, а вона каже, я не хочу. Їй не все одно. Такий самий в мене е, син. Він поки був малий, ну хто повне, раніше хто дивився YouTube канал. Він завжди, поки був малий, завжди знімався і там щось постійно розказував усім ребята туди-сюди. А зараз він уже не хоче, його не заставить, щоб його навіть видно було на камері. Він каже, я не хочу, щоб мене... А я думаю, чого не хоче? Тому що в те ще время, ну взяти там пару років назад, як він знімався, оце ж писанина коментарів і його, і йому охоту відбило. За нього погане писали. І він просто все, він відвернувся і каже, я ні в какую. Поэтому і виходить, що я в себе вдома в основному сам себе і показую. А так він мені допомагає, да. І жена сильно допомагає. Ну, показується тільки один, бо вони не хочуть. А із-за чого я ж кажу? З- Із-за коментарів. Людей багато, ну як, пришиблених, поэтому якби, я то внимання на них не обращаю, а люди є реагують. Поэтому я й багато, допустим, роликів би показував там, як торговля проходила в магазині. Е, я міг це показувати, тим більше мені не треба нічого знімати, мене камери там знімають. Взяв запись за день, показав і все. Ну я не став, тому що е, коменти, коментарі, а люди потім читатимуть, хто в мене в магазині скуплявся. І будуть, ну якби, недовольні, скажуть, за чого воно нам треба. Тому із-за цього, я думаю не кожен хоче і показувати. Ну і так би багато б чого показував, ну і за є люди, що не хочуть, щоб за ну, за себе щось вважати погане. Я тут такий, я, во-первых, не живу чужим мнением Ось бачите, отакі бувають обрізки м'ясні. Їх просто вкинув і і все. Як жвачечку ходиш, жуєш. Це сюди, так? Да? Ну, думаю, розказав вам насчет жінки і насчет сина, чого вони не показуються на відео. Того, що є на це, мабуть, якісь причини. Дощ мука, ого, да? Сьогодні взагалі якийсь день такий. Ці Андрій Андрій прийшов у 7 часов утра. 8, 9, 10. До 10 він справився, вже все тут було до 10 розібране. І потім я положив, щоб трошки остило, а потім думаю, зніму ролик, покажу, як що нарізаю. І це не вам скажу. І оце Андрій почав закінчувати у 10, так? Ні, в 9 почався. У 9 почався дощ, ми вже перебазували сюди, він тут розбирав душі. Лівень. Лівень страшний був. І оце зараз л'є, л'є так ривками, ну лівень сильний. Я Андрію теж кажу, що Андрюха, вже почти в Європі. І тестю пішов, сказав утром, кажу, що па, в Європі вже. Да подожди, там якісь эти 20 лет ждали, ну як обично. Ну воно, знаєте, в кого в голові позитив, то все позитивно і хорошо. Воно і в житті хорошо, а в кого то негатив, то все вічно не так, воно і в житті, то все вічно не так. А тут преш на позитив, по барабану, так, не так, перетакувати не будемо, ніколи перетакувати. І все. Ось, дивіться, ну що тут мені жалуватися. Гляньте, красотіща яка. Що тут не так? Все ж супер-пупер. Подивіться ось самі м'яси які, а? Галяшки, грудинки, взяв грудинку, запік, щасничком, нашпигував її. Та, о, все. Та галяшку. Запік, на штрикав, часника туди, духовка, все нормально. А це передня, а то задня, так? Передню взяв. Ну, тут уже таке, задочки, передочки, ребрышки, мобришки, усе є. Усе є, що треба і що не треба. Ну, в принципі, все треба. І обрізків трошки є кілограм 4. Ну, то таке, то не будемо вже. Этот. Коротше, що? Отак, отак все зробили, так все нарізали. Все, і, і отак. Ножик протираємо до слідущого процесу. Оп. І сюди. Оп, і однесу, положу в кабінеті свій мусат і свій нож. І хай там лежить. Слідуючи будемо обирати мадам Брошкіну. Ну то вже без Андрея. Я Андрій казав, що ми самі будемо. Ну то вже позже під е, день рождення моєї возлюбленої. Буде в неї день рождення, що ти смієшся? Буде в неї день рождення, ми під її день рождення оберемо брошки. Ну а ті хай ростуть, поки не будемо різати, тому що ну, ще я бачу по виходу хороший вес, їхній срок, е, скільки місяців, скільки днів. Все отлично, по таблиці, все, я дуже довольний. Ну, щось думаю, хай ще поростуть. Куди мені спішить, може і ціна ще піде трошки вверх. Хай буде. Поэтому Дивіться, який дощ. Відкрий вікно. Зараз я відкрию. І ось тут. О! Як льє. О, з криші, диви. Ми сюди пеньок перенесли, щоб тут рубати. Оце так цілий день. Бо... Боріса немає, Меркель теж нема, поховались під навісом. Ого, диви яке. Ой-ой-ой. Оце да як ліє. Опять косить, мабуть, прийдеться. Це вже я три рази косив, а це буде вже чотири рази. Це вже четвертий покос буде у мене. У мене косить не тільки в дворі, оце здорове, а ще за двором, мабуть, як два рази в дворі. Тому косіння це для мене не так просто. Все, друзі, все показали, все розказали. Всім спасибо за внимание. Ще раз всіх поздравляю мы стали членами на вступление в НАТО. <laughs> что попало? В Евросоюз. Так что всем спасибо за внимание, всем пока.